Žvirblis skrenda, blėt, eiš prilesęs kažkur krūvą kruopų rado prie konteinerių, saipys, blėt, pilvas įsipūtė. Ant vabalų nahui spjaudo. Kažkaip kūro pūstelio vėjas, na, kūros, blėt, priedė, žinai, o, tu, na, panešė link autostrados. Furistas važiuoja, e, žiūri, žvirblis, tas ką jau kur dėtis. Į stiklą pys davsio, na. Tu, nahui. E! kurvas tu visa būda, nahui, su kūla tavaro, išbėgo pėsė, nahui, tokį turą, labai myli, ble, žinai, nu, ne žvirblius, ble, bet šiaip myli viską, nahui, gyvūnus, ble. Kurvas pats tą žvirbliuką paima, Be, žinot, tas kurva, viskas, nahui, jau iškart fanarai, du juodi, nahui, žinai, du praleisti jau. Kurva, žiūriu, ble, tuk, tuk kurva plaka širdis, pizdų nahu, dabiškai paspaudė dirbtinuką, pavaimuką, tu, tu, viskas čia kvepuoja, širdukė plaka, taip komo kūro. Blet, apsuko nahui kūro, binto galvą nahui, biškai pakruvintas. Kur dėt? Senas narvelis buvo, kažką ten laikęs, išsitraukė. Uf, aš žinai vienas furega, kūro, giliūdna, blet, zaibys, turės gyvūnėlį nahui. Uf, dulkės nupūtė, pup, į tą narvuką įdėjo kūro, va. Apvalus toks, žinai, gražus grotelės nahui, kūro raudonos, blet. <clears throat> Охуенно, блядь. Ką, kruopų nahui, ką jis žino, ką jis ten valgo, blė. Tokių kruopų, anokių kruopų, blė, grikių nahui, biški vandenio impylė. Viskas nahui, toliau vairuoja, vis dirs, dirs tas, blė, dar miega gulina. Nu ką, praėjo taip dienukė dvi. Atsičiūkina žvirblės tiek per, po pietų, po trijų dienų, taip. O tu nahui, kurva, žiūri, blė, pizda nahui, blė, kruopos, kurva. Nahui vanduo, blė, grotos visur. Ei, tu nahui sėdi, galvoja, pizda, blė šoferį į kurvą užmušiau